ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਮਰਾਟਾ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਟਾਟਾ ਸਜਣਾ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਲੀ ਤਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਆਈ ਚਾਈ say my name